assalomu alaykum barcha barchaga inshaalloh bugun sizlarga yuksalish booksni kitoblari haqida ozginagina ma'lumotlar berib o'tmoqchimiz va bu kitobda qanday ishlash mumkin va bu kitobning afzalliklarini sizlarga inshaalloh havola qilamiz demak bitta komplektni o'zida yuksalish booksda ta kitob bo'ladi ya'ni bu kitoblarni sanab o'tamiz birinchi kitobimiz bu post in boots ya'ni etik kiygan mushuk keyingi kitob bu the Adventures of tom sawyer ya'ni tom sawyerning sarguzashtlari kitobi uchinchi kitob bu robin hood ya'ni robin hood nomli kitob to'rtinchi <clears throat> kitob peter pan beshinchi kitob Crusoe. Barcha barchaga ma'lum va mashhur bolalarning sevimli qahramoni kung fu panda buni ikkita qismli ekan birinchi qismi hamkorlik mm, tayvan bilan jangi e, ikkinchi qismi esa bu <clears throat> xullas ikkinchi qismi bitta kitob do'stlar ikkita qism keyingisi bu the travel of ibn batuta ibn batutaning sahiflashlari nomli kitob keyingi kitob sakkizinchi kitob bu thomas edison thomas edison haqidagi kitob when is the poor keyingisi esa the count of monte cristo eng muqovasi uh, qalami va sahifalari ko'p kitob bu 10 raqamli kitob bo'ladi bu kitoblarni uh, afzalliklari boshqa kitob boshqa audio kitoblardan afzalliklari bu kitoblarda uh, skaner qilish uchun maxsus joylari bor ya'ni audiosini skaner qilsangiz audiolar chiqadi va yangi so'zlarni yozish uchun maxsus joylari ham bor The miller worked at the mill, and his sons helped him. The miller had no horse. ham shu rasmlik va audiolari bor ekan xullas barchasida bor qismi betdan oshiqroq kitob va bunda uchun <clears throat> joylari ham bor ya'ni bu kitobdan nimani o'rgangan bo'lsangiz mana shu savollar orqali siz javob berishingiz mumkin bo'ladi demak bugun sizlarga mana shu kitoblar haqida ma'lumot berib o'tmoqchi edik qarang misol uchun siz birorta to'garakka borib ingliz tili va boshqa tillarni o'rganishingiz mumkin va buni albatta foydasi bor lekin siz yanada tezroq va yanada mukammalroq o'rganmoqchi bo'lsangiz mana shunga o'xshash kitoblarni olishlikni tavsiya qilib qolaman chunki to'garakka borganda albatta yangi so'zlarni o'rganasiz va esingizdan chiqib qolish ehtimoli katta va agarda tasavvur bilan yodlasangiz so'zlarni bu sizni xotirangizda butun umrlik xotiraga joylanadi ya'ni birorta so'zni e, to'liq bir matn shaklida yodlasangiz ya'ni o'sha voqealik sizni xotirangizda miyangizda aylangandan so'ng u sizni butun umrlik xotirangizda qolib ketadi chunki sizni hayotingizdagi eng baxtli kun misol uchun tug'ilgan kuningiz bo'lishi mumkin yoki qaysidir bayramlar bo'lishi mumkin o'sha bayramlarni nima bo'lganligini bemalol aytib berishingiz mumkin lekin keyin qolgan kunlarni aytib bera olmaysiz chunki sizda o'sha kuni juda katta hissiyot bo'lgan bo'ladi xullas sizlarga tavsiya qilib qolamiz shu kitoblarni olinglar o'rganinglar ko'rishguncha xayr